ଜନସମସ୍ୟା ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ରାଜୀବର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାନର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ପାରାଦ୍ୱୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁ ରାଜୀବର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶହେ ଆଠ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରମାକାନ୍ତ ଜେନା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ଚୁଳି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିମାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ମହିଳା ସେଲ୍ ସଭାପତି ପୁଷ୍ପାଲତା ଦାସ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନୁରାଧା ସାହୁ ସାଧାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ନେହଲତା ମହାନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ସାମଲ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଡକୁଦ ସଂଯୋଜିକା ଓ କଳ୍ପନା ବେହେରା ପୁଷ୍ପଲତା ମଲ୍ଲିକ ଜଗତସିଂହପୁରର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପାରାଦୀପରୁ ବିରାଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର